ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਚਮਚੀਆਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀ ਛੱਡ ਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਣਮਰੀ ਤਿਆਰ ਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ <laughs> <laughs> ਓਏ खान साहब वो आपका मोबाइल छीन के लेके गया आप हंस रहे हो क्यों अरे तो क्या हुआ अगर मोबाइल छीन के गया तो मोबाइल का जो तो मेरे पास है ना <laughs>